ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಿಗಿನ ವಂದನೆಗಳು ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಹಿಸಲಿ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಶುಭ ದಿನವನ್ನ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ದಿನವನ್ನ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಆತನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿರಂತ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ಓಶಯನ್ನು ಬರೆದಂತ ಪುಸ್ತಕ ಓಶಯನ್ನು ಬರೆದಂತ ಪ್ರವಾದನೆ ಪುಸ್ತಕ ಹದ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓಶಾಯನ್ ಬರೆದಂತ ಪ್ರವಾದನೆ ಪುಸ್ತಕ ಹದ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಅಶ್ಮೂರವು ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದೆಂದು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಐಗುಪ್ತದ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಹತ್ತುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೆಲಸದ ಬೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎಂದು ಇನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನೀನೇ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಅನಾಥರನ್ನ ಕರುಣಿಸುವವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಅನಾಥರನ್ನ ನೀನೇ ಕರುಣಿಸುವವನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಅನಾಥರು ವಿಧವೆಯರು ತಮ್ಮನ್ನು ಆಧರಿಸುವವರು ಇಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಬೇತನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವಾದ್ರೂ ನೀವಾದ್ರೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅನಾಥರಾಗಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಇದ್ದಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿದ್ರು ಅನಾಥರಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದೂರ ಬಂದು ಇದ್ದು ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ ಅನಾಥರಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನ್ ಎಲ್ಲೇ ಇರು ಹೇಗಿರು ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಅನಾಥರನ್ನಾಗಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನೀನ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದು ಅನಾಥನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದಿರ ನೀನ್ ಅನಾಥರಾಗಿರ್ಬೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಅನಾಥರನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅನಾಥರನ್ನ ಕರುಣಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಓಶಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನರ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆತರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯೋಹಾನರ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಅನಾಥರನ್ನಾಗಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಯೋಹಾನ ಹದ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಅನಾಥರನ್ನಾಗಿ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಈಗ ನಾನು ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೊರಟೋಗಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಬಿಡಾರವನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಶಿಷ್ಯರು ಬಹಳ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸಿದ್ರು ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ತಿಂದ್ವಿ ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಭಯಭೀತರಾದಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಅನತ್ರನಾಗಿ ಬಿಡಲ್ಲ ನೀ ಭಯ ಪಡ್ಬೇಡ್ರಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಸಹ ಅನಾಥರಾಗಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ಗೆ ಯಾರು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಯಾರು ದಯ ತೋರಿಸೋರಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಆಧರಣೆ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನ ಪರಾಂಬರಿಸುವಂತವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸದಾಕಾಲ ಇರುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಅನಾಥರನ್ನ ಆತನ ಕರುಣಿಸುವಂತ ದೇವ್ರು ಅನಾಥರನ್ನ ಆತನ ಆಧರಿಸುವಂತ ದೇವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೂಯ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ದೇವ್ರು ನಿನಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರು ನಿನ್ನ ಕರುಣಿಸ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ನಿನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಆತನ ತೀರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನದ ಕುರಿತು ನೀನು ಭಯ ಪಡೆದೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನೀನು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸಬಹುದು ನಿನ್ಗೆ ಯಾರಿದ್ರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ನಿನ್ಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಆತನ ಇಮ್ಮಾನ್ವೆಲ್ ಆಗಿ ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಇರುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆತನ ಇಮ್ಮಾನ್ವೆಲ್ ಆಗಿ ಸದಾಕಾಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಡುವಂತ ದೇವರು ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ನಾವು ಸಾಗಿಸೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮೋಸೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಮೋಚನ ಕಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಧವೆಯರನ್ನಾಗಲಿ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಲಿ ಬಾಧಿಸಬಾರದು ನಿಮಗೂ ಇಂಥವರನ್ನ ಬಾಧಿಸಿದರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಮೊರೆ ಇಡುವರು ಆ ಮೊರೆಗೆ ನಾನು ಕಿವಿಗೊಡುವುದರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಾನು ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶತ್ರುಗಳ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವೆನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರು ವಿಧವೆಗಳಾಗುವರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರಾಗುವರು ಹಲಲುಯ್ಯ ವಿಧವೆಯರನ್ನಾಗ್ಲಿ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರನ್ನಾಗ್ಲಿ ನೀವ್ ಬಾಧಿಸಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋದಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಆಹಾರ ಕೊಡದೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಹಿಂಸಿಸೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು ಅನಾಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರ ನನಗೆ ವಿಧವೆಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರನ್ನ ವಿಧವೆಯರನ್ನ ನಾವು ಕರುಣಿಸ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಾಸ್ತವನ್ನ ಚಾಚ್ಬೇಕು ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ದಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಅವ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಹಾಯ ಬೇಕಾ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಹಾಯ ನಾವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನಾಥರಿದಾರ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳಿದಾವ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಂಥ ಮಗುಗೆ ನೀವು ಇಂಥ ಒಂದು ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ತಕ್ಕೊಟ್ರಿ ಇಂಥ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಕೊಡ್ರಿ ಇಂಥ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವ್ರ ಅನಾಥರನ್ನ ನಾವು ಪರಾಂ ಪರಾಂಬರಿಸುವಾಗ ಖಂಡಿತ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಾಥ ನಾವು ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳೆದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರವರೆಗೂ ಹನ್ನೆರಡರವರೆಗೂ ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಕಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಹುಡುಗರು ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇದುವರೆಗೂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೋದ್ ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಹುಡುಗರಿದ್ರು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸಾಕ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಏನು ಸಹಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸಹಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನನಗೆ ಬರುವಂತ ಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರಮ ನಾವು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅನಾಥರಿಗೆ ಆತನು ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೀನ್ ಅನಾಥರನ್ನ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವ್ರು ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೋ ಪರಾಂಬರಿಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀನ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಂತ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಆಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು <clears throat> ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೊದಲು ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತದ್ದು ಅನಾಥರನ್ನ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರನ್ನ ವಿಧವೆಯರನ್ನ ಅಂತವರನ್ನ ನಾವು ಪರಾಂಬರಿಸಿ ಅಂತವರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯದ ಹಸ್ತವನ್ನ ಚಾಚೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಬನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಸಹ ಯೋಬನ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯೋಬನ ಬಂಟ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯೋಬ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಆತನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏಕಂದ್ರೆ ಅಂಗಲಾಚುವ ಬಡವನನ್ನ ಸಹಾಯಕನಿಲ್ಲದ ಅನಾಥನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವನಾಗಿದ್ದನು ಯೋಗನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹುಕಾರನಾಗಿದ್ದ ಆತನಿಗೆ ಅನೇಕ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳು ಕೆಲಸ ಇದ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ರು ಆತನು ಅನಾಥರನ್ನ ಕರುಣಿಸುವನಾಗಿದ್ದ ಆತನ ಅನಾಥರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದ ಯೋಗನು ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಬನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯೋಬ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ನನಗಿರುವ ತುತ್ತು ತುತ್ತು ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಅನಾಥರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡದೆ ನಾನು ಒಂಟಿಗನಾಗಿ ತಿಂದೆನೋ ಇರುವಂತ ಊಟದ ಒಂದು ತುತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನಾಥರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡದೆ ನಾನು ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ತಂದೆಯ ಪಾದಿಲ್ ಅನಾಥನನ್ನ ಸಾಕುತ್ತಾ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಅನಾಥಳಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನಷ್ಟೇ ಯೋಬನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಮಂತು ನಾನು ಅನಾಥರನ್ನ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅನಾಥರಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅನಾಥರಿಗೆ ನಾನು ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ದೇವರು ಯೋಬನನ್ನ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ನಾವು ಅನಾಥರನ್ನ ನಾವು ಕರುಣಿಸಬೇಕು ಅನಾಥರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸಹಾಯವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ವಿಧವೆಯರನ್ನ ನಾವು ಕರುಣಿಸಬೇಕು ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸಹಾಯವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲೂಯ್ಯ ಕರ್ತನಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಇವತ್ತೇನು ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಾಥನ ನಾವು ಕರುಣಿಸ್ತಾ ನಾವು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರನ್ನ ನಾವು ಕರುಣಿಸ್ತಾ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸಹಾಯನ ನಾವು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಾಥರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅನಾಥರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಖಂಡಿತ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆತನ ಕರುಣಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಆತನು ಸಹಾಯದ ಹಸ್ತವನ್ನ ಆತನು ಚಾಚ್ತಾನೆ ಕರ್ತನಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನೀನು ಅನಾಥಲಾಗಿ ನೀನು ಬಳಲಬೇಡ ಅನಾಥರಾಗಿರುವಂತವ್ರನ್ನ ಸಹ ನೀನು ಬಳಲಿಸಬೇಡ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನೀನು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತವ್ರನ್ನ ಖಂಡಿತ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಾಡಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನಾಥಳಾಗಿದ್ದಂತ ಎಸ್ತೆರಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಸ್ತೆರಳನ್ನ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಿ ಎಸ್ತೆರಳನ್ನ ದೇವರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ದೇಶವನ್ನೇ ವಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ರಾಜನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ರಾಣಿಯನ್ನಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ತೆರಳನ್ನ ಆಕೆ ಒಬ್ಬ ಅನಾಥಳಾಗಿದ್ಲು ಅನಾಥಳಾಗಿರುವಂತ ಆಕೆನ ದೇವ್ರ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ನಾವು ಅನಾಥರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ನಾವು ಅನಾಥರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ನಾವು ಅನಾಥರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನ ಚಾಚಿಸ್ತಾ ಇದೀವ ಅಥವಾ ನಾವೇ ಅನಾಥರಾಗಿ ಬಳಲ್ತಾ ಇದೀವ ನಾನು ಅನಾಥನು ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬಳಲ್ತಾ ಇದೀವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಲದೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಮ್ಮಾನುವೆಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮದು ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ಸಾಗಿಸೋಣ ಖಂಡಿತ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸ್ತಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನಾಥರನ್ನ ವಿಧವೆಯರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾಗಿರುವಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ದೇವರು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ತಂದೆಯೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ ಅಪ ನಾವು ಅನಾಥರನ್ನ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರನ್ನ ವಿಧವೆಯರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದ ಸಹಾಯಗಳನ್ನ ದೇವರೇ ನಮ್ ಮಾಡುವಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಪ್ಪ ನೀವೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಹಿಸ್ರಿ ಕರ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸ್ರಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕರ್ತನೆ ಈ ಒಂದು ಜೂಮ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅನಾಥರನ್ನ ಕರುಣಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯನ ಮಾಡಿ ದೇವರೇ ಯಾರ್ಯಾರು ಕರ್ತನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ನೀವು ಕರುಣಿಸ್ರಿ ದೇವರೇ ಯಾರ್ಯಾರು ಕರ್ತನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಕರುಣಿಸಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ದಯೆ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಸದಾಕಾಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕಾಗಿ ಸಕಲವರ ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆ ಆಮೇಲೆ